Thank you. istu siis ilusti. istu ilusti. precisamente. Come on. İşte işte. Met de ja, zeg maar.

Hell yeah. seekord mul on natuke parem, vaata noh, erinevad nurgad, et iga aasta ühes kohas on jama. üks läks paika. ごい。Stop soon. Good night. правую гвоздь. võtta peaks meie kaitseliit ka tulema. ma ei tea, need vist läksid minema või? ei. selle jaoks peab Jõmmegi rõhma kiiresti kirjutada kokku ajama. mina, Mart.

Marek. A? on naiskodu. ma nägin mees. ei saa küll. okei, ära nii hea. Чего салют? Куэрак tuleb. On jah? Jee! See on kiim. Ära pane ette. ära tee. aga öelge, kui me ette jääme.

küpsis ja no,. ma ei tea, kas täna lennukid tulevad. või tulid ära juba? ja selle mitu kuud. lên là mặt đỉnh Đây, go over there, này, then go. Here, the man, where's that esimesed telgitused tuleb pikku kursus, mäletan, me käisime ühe korra seitsekümmend kraadi peab sees olema, et enne kui siis kuradi käima saada, andeks. niisama kui käima ei lähe. aga need sevid, mis praegu, minul nagu oli põhiauto oli sevi, Žigul ja Volkswagen Iltis. suure autoga ma sõitsin paar korda ja ütleme, see sevi, see oli küll äge korras oli see neli ratast kraapli toiminud. Oh, see oli, need, neid on praegu, netis on müügil neid kaheksa-üheksa tuhat euri. tegelikult ütleme sellise õhutõrje kahuriga ei tee sitta küll, eesti keeles öeldes. kas seda üldse ongi vaja? seda küll ma ei tea, kes see ütles, ütles ka, et kas enam reaalselt sõda tuleb, võib tulla kübersõda. jah, täpselt. hübriidne see. jah, jah. <laughs> ei, ma oleks hea, kui nad valitsused. aga üldiselt, üldiselt äh, ikkagi ütleme, isegi need liitlaste masinad, mis meil siin on, need on ikkagi mänguasjad, kui vaadata. ei, eks ta oli jah. on samasugune väike mahtur ja see praegult, eh, ma elan ise Pilitel ja see on nüüd Viimsis on ühega see õppettus. mina isegi olen sellega sõitnud. vaata need oksjoni korras müüdi maha. jah, jah ja.. no samasugune nagu see. aga natuke, ja natuke vanem mudel on. et see oli auto, millega, mis oli minu teenistuses oli. ma olin isegi selle autoga sõitnud. see käib niisama vana tehnika kuskil sõitmisel praegu. no slaavlased on selle pealt siis nagu sõitnud ikka selle kuradi villise teinud. ma arvan küll, jah. ma arvan, et venelased. ja, ja, Virgil ma arvan, et venelased. tuleb üsna ka päris ägedad, sellist ei ole näinud. asi on nagu tehnikas. on täis topitud ja nad, ütleme siin ma käin nendel off-road itel vahest niisama, nii-öelda mul endal pole, aga sealt tuttava autoga sõidan. temal on see kaheksakümne kaheksanda aasta Toyota Land Cruiser ja need, kes tulevad nende linnamaasturid, need on nagu sitta hädalt. aga tal on need siin, need on kõik elektroonilised, aga sellel paned need nii-öelda raiud pangiga sisse paned, kurat vesi on salongis, läheb läbi need linnamootorid, need on meil ja need on jamad meil. Még év